かえー、栃木市から参りましたサンキッズプラスです、えー、昨年は、えー、全くイベント等が中止になってしまい、え約1年ぶりに、えイベントに参加させていただきます、え練習も、え自粛期間中全くできていなく、え4月にようやく練習が再開できまして、えまだなかなかしっかりと踊れないかもしれません でも、えー、みんな精一杯演舞をさせていただきます、えー、ご声援はできないと思いますのでお手弁主等で応援していただけたら幸いですそれでは、えー、まず1曲目、え栃木県で作られました総踊り曲「えいざゆけ栃木めぐり歌」をお届けいたしますよろしくお願いします 이사역계 매그리, 아, 이사역계 도치, 매그리입니다. 가만히 皆さんこんにちは